अस्सलाम वालेकुम मैं यूनस चौहान बोल रहा हूँ ये आप देख रहे हैं जैसे कि इजाज़ अहमद चोई साहब के बेटे हैं अली चौधरी साहब और इन्होंने अभी ये रावी टूल प्लाजा का ये जो सारा ये रास्ता क्लियर करवा दिया हमने इन ताला और आगे भी इसी तरह ही हम जाएंगे इनशाला और हम किसी से डरने वाले नहीं और ना ही हम रुकने वाले ना ही छुपने वाले किसी से इन तला ये रावी का टूल प्लाजा ये क्लियर करा लिया पुलिस सारी एक साइड पर होगी इनशाला अल्लाह खैर करेगा बाकी